Cautela 60, direita 3 sobre grande lomba pelo meio, esquerda 4 média 100. Manter a esquerda no alto. Cautela direita 6 longa fechada, esquerda 100. Manter a esquerda no alto. Sobre direita 6 longa, cautela 100, descida, engancha direita. Esquerda 680. 4, fecha a esquerda, cinco não por. Esquerda 4 longa. E direita 2 sobre 80, após Bahia fecha. Longa fecha para a esquerda, um longa. esquerda 6, para a direita 3, fecha para 2 por fora. Três sessenta, cautela esquerda 6 sobre 8. Sobre direita, 5. Sobre esquerda, 4, longas. Direita, 4. E... Tchau. Sobre esquerda, 5, longa 100. Cautela alto, possível salto 60, esquerda 3, longa 60. Direita 3, longa 120. Esquerda 1, longa. Dupla cautela, direita 2 por fora, após saída abre. Sobre direita 2 até a chegada.